a la espera de la llegada del joven eh, Julio Adoni Gross, conocido populosamente como DJ Adoni, quien fue citado a esta Fiscalía del Distrito Judicial Duarte luego de que el eh, este protagonizara un multitudinario teteo, una marcha caravana eh, inmensa en la cual recorrió varios sectores de esta ciudad de San Francisco de Macorís y concluyó en la ciudad de Tenare. Hay que destacar que las autoridades inmediatamente eh, eh, esto contrajo una serie de reacciones tanto a favor y en contra ya eh, a raíz de la situación que vive el país por el COVID-19 y verdad esto hay quienes entienden que esta marcha podría usar un rebrote de COVID-19 en esta provincia Duarte. Repetimos, hasta la fecha no se tiene la hora exacta de a qué hora sería eh, esta cita con DJ Adoni en este Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís y nosotros estaremos a la expectativa de todo eh, cuanto pueda acontecer en este Palacio de Justicia. Destacar que a esta hora de la mañana todo marcha completamente en calma. Hasta la fecha no se han presentado ninguno de los seguidores de este eh, fenómeno de la música eh, urbana, este DJ Adoni. Y este es el ambiente que se vive en este Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde, repetimos, hasta la fecha eh, las autoridades no han dado a conocer cuál es la hora exacta de eh, cuándo se le conocerá esta citación a DJ Y Nosotros hemos hecho todo lo propio por conseguir esta información, sin embargo, las autoridades de esta Fiscalía del Distrito eh, Judicial de Duarte no han establecido eh, ningún detalle al respecto. Y nosotros, por supuesto, estaremos al pendiente de todo el acontecer en la intención de mantenerles bien informado. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio.